Поста хора, днеска ще снимам един клип на Мега Сървайвър. направих един свят преди да почна клипа. И така... Първо вземаме дърво. Дърво, дърво. Дърво. Попките има. Овци няма. Мамка му. това мисля, че ще се получи готино оцеляване. Ще бъде разделен на епизоди. Уу, ама че тъпо порки. Правя това... Това с копчета да го правя. Просто, ето, например, натискам едно... Където е Crafting Table, натискам едно и той ми се меси. Така прави с пръчките и с всичко и така нататък. Трябват ми пържолки, защото иначе ще почна да умирам. Един меч, първо да си направим. Кирка. също си направих, да мога да щупа крафтинг тейбъла. Ух! Попките, идвам за вас! Боже. Лаве, лаве! Мръсно долно прасе. Как ми ги отивам за камък. Камък, но има много малко пържоли. О, минали видях. А, не. Не е било мина, но мисля, че пък видях тук някъде попки. Да, ето, попките. Грозни шибани попките. А, и кокошки бе кокошки е имало тук. С всякакъв меч моите да убиват кокошките на един удар. Аз първоначално си мислих, че може само с... Първоначално си мислих, че мое само с така даймонд меч. си мислех, отивам за този камък. А, и е там и кол даже, брал. Гугу гага. Гугу гага, сокче, мокче. Чупи кол. Кол, кол, кол, кол. Кол. Аз ще сменя текстчар пака. Текстчар пака. Великият текстчар пак от Дококрафт. Ако не сте го виждали, напишете в Google. Става за 1.7 и 1.6, каквато и да е версия. Пак става за всякаква версия. Изглежда малко тъпо чупенето, ма кивиките Кирката е яка. Пръчките е малко по-реалистично Изглеждат по-реалистични. И да видим 6 кава 8 кол. Ще взема да оберат до... Го... О май гад, лава. Някъде има лава. Чува се. да просто лавове. давай, давай, давай, давай, чупи, чупи, чупи. Сега да не ме просто... Просто смъртната лава на живота. Е, да, отказвам се. А, толкова както съм го изпуснал. Кивката прилича много на бутичка. Е яко. Защото е готина. Готина, готина, готина, най-готината кирка. Е? Всякоя кирка изглежда така. Даймонд, желязната. И това е на синглплеер. Мега Survivor. Um, малко кабълстон, да, точно колкото ми трябва. Лай, лай, лай. Гората на самия върх. Ще се опитам, ако не много малко да воймам, ще се опитам да си направя къща. com o Capitão tá Tsubão. <laughs> ah, está, estou apanhado ser Berentka. Uh, dobra. Uh, pizza quente Uh, pizza quente E na deve saber que bilo o vlobat. вече два пъти ми го дава този чивиемент. Десет още шест. Отказвам се да мисля. Чакай малко. Това... А. Спарус. Това е ясно. Дърво не го знам. Не е джунглова, ма е някакво странно дърво. Някакво ново. Абе, бе. Къде ми е си в чата? Basacağım ayımın papçıkı. Ooh, piece of candy. Ooh, piece of candy. Ooh, piece of candy. Yuck, yuck, yuck, yuck, yuck. Yuck, yuck, yuck, yuck, yuck. Yuck, yuck, yuck, yuck. Немного пространнины, что, что мама разве просто сюда се, ще си щупя главата. Нищо ще имам два меча. Ще завършвам този епизод. Очаквайте следващия. Дано да ви е харесал то. Бай-бай.